zemruar, sigurisht që është i zemruar, sepse ne vodhëm burimin e fuqisë së tij të pakufizuar. Mendon se mund të fitosh në këtë mënyrë. Koha e lojës mbaroi. Bëni kujdes. Oh no! Ah! Ah! A je mirë? Nëse nuk kujdesemi për veten, ai do na shfarosë komplet nga këtu. Dhe çfarë do të bëjmë tani? Ne thjesht do të fitojmë. Unë do ta shpërqendroj atë. Kur ta bëj, do të ndërmarr një sulm të plotë. Ti thjesht bëj kujdes. Atëherë në rregull. E kuptova. Mirë, të gjithë. Le të shkojmë. Ha! Ha! Nuk do të të lë më kurrë të shkosh vetëm motër. Po tani çfarë? Vëlla, mos e bëj. Ha. Ha. Askush nuk mund ta ndalojë këtë. Por, vëlla, Sapo Zoti i Madhërishëm Demon të shkatërrojë gjithçka, nuk do të mbetet më asgjë në këtë rrugë. Vëlla, përse? Çfarë po ndodh? Ai është Zoti i Madhërishëm Demon, ai është duke u ringjallur. Çfarë? Po ne sapo e mposhtëm Skarin. Kjo është e gjitha për faj të vëllait tim. A mund të ketë ndonjë mundësi që ta ndalojmë këtë ne? Artea, a keni mundësi që ta mbyllni portën? Unë nuk kam fuqi të mjaftueshme për të ndaluar Zotin e Madhërishëm Demon, kështu që nuk mundem. A, ai është demoni? Kjo fuqi... Fuqia jonë e kombinuar nuk është e mjaftueshme për ta mposhtur atë. Nuk mund të qëndrojmë këtu duke mos bërë asgjë. Bëni kujdes! Ëh? Ëh, motër. Ha? Ha? Ku ndodhem unë. Mos ki frikë. Çfarë? Siç u zgjova unë para jush, edhe ju jeni zgjedhur nga zonja El. Tashmë unë do të jap për të ardhmen e Elrios, unë do t'ju jap fuqinë time. Si ka mundësi? Çfarë mund të jetë mjaftueshëm e fortë për të mposhtur zotin e madhërishëm demon? A? Ajo fuqi. Ha. Motër! Po çfarë ndodhi kështu? Sido që të ishte rituali u ndalua. Elsword, çfarë po bën këtu? Të gjithë po të presim, le të shkojmë. Ëh. Uh. Mm. Por ajo nuk mbante mend asgjë çfarë kishte ndodhur. Të gjithë ishin të zënë duke u përpjekur që të mblidhin gjithçka. Edeli thirri të gjashtë priftëreshat në fshat për profecinë. Dhe tani ne po qëndrojmë përballë një linje fillestare gjithashtu. Them që është koha për të dhënë lamtumirën. Faleminderit për gjithçka, Ignia. Hëm, kujdesu për veten. Elsord, a do të kthehesh sërish? Sigurisht, unë do të kthehem bashkë me zonjën Eli. Elsord. Rruga jote u drejtoft nga drita e Elit. Sa budallenj, ju ende nuk keni parë asgjë, grupi kërkimor.